第一次咋样？我从来不踢膝，我从来不踢膝。哈，哈，哈，哈！老师，这个提膝格挡，肘是在膝盖外侧还是里侧？肘在膝盖的外侧。为什么？来，我给你讲一下啊。是这样，看一下。首先你要确定的标准动作是这样的。你如果防中扫踢，你要确定肘和膝盖是叠加在一起。 不是连在一起，这是错的，看见了吗？你吼那么大声干什么嘛？为什么是错的？比如说他一腿先干过来，嘣，打开了就给我打穿了，明白吗？你必须要做到是叠在一起，能理解吗？叠在一起，蹬，叠在一起，这种感觉。OK，这个问题要探讨就是肘到底在膝盖的外面还是膝盖的里面。首先，肘在膝盖里面是错的，肘在膝盖里面，比如他停在这儿，肘子在膝盖的内侧，如果我扫踢变正蹬，他的腿是没有办法越过。 他的肘子去做防守的，他没有办法，他们这么着改变他的防守路线，明白吗？但是如果你中扫踢变正蹬，我是随时可以移动。还有就是，如果肘子在膝盖外侧的话，它就变成一个非常坚固的盾牌。看这个手摁在头上，对吗？一个支点。第二个支点，肘子支在膝盖这个位置。如果这个时候你高扫踢，你踢我的手，除非你把我的手踢断，你才能踢到我的头。但是我们的手臂还有这样叠加的防守，你不会把我手踢断的。反之，你看，如果手。 在头一个支点，第二个支点，如果膝盖搭在肘子的外侧的话，如果他一踢，他一踢，嘣，还给我踢穿了，你看到了吗？明白了吧？然后有些朋友的教练如果说肘子是在膝盖的里面，非常抱歉，遗憾的他错了。如果他虚心学习，他应该快速改正；如果他坚持你跟我抬杠的话，我就告诉你再见。 <laughs>